Filmdagi barcha voqea va hodisalar badiiy to'qimada ushbu filmda zo'ravonlik, tamagirlik, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish sahnalari mavjud. Biz yuqorida ko'rsatilgan zararli odatlarga qarshimiz va bularni targ'ib qilmaymiz. Ulucheni degan joyi bor. Uluchenida lablaring, pomadalaring, sen pen qo'ysang bo'ladi. Effekt pasta. Assalomu alaykum. Ul shunday ham kirasaycha. Buna effekt ham shartdan bundan keyin shartda birinchisi prostak bundan keyin shartda o'ynaymiz jonim bundan keyin shartda o'ynaymiz e man toshkentga ketishim kerak edi aka mayli o'n yillik soat ikki qirq sakkiz bo'lsa efirini <clears throat> ochdim qanchiq rahmat ham aytmaysan voy rahmat sizga отдельно aytamanku nima qanchiq deysiz siz просто borku sizni qo'tog'ingiz turdida siz mani qaytarib rakim turgizgingiz keldi shunga bu так похуйku sizga boz voy akalar biz ikki yuz yigirma ikki voy yetaylik biza ham jon akalar bosinglar mutal aka o'tib shu qizga tashlab bering aka men bo'lsam shart majbur qilsin manga ha xo'rlasin bu xo'rlaganim aytdingiz aka nima bu sal unaqa qilmang odam yaltirib yuborsiz qarashingizni qarang odam unaqa ey подписканы bos munavday taq taq taq etib bos seni nima ketdani давайте будем дружно дружно подписка давайте пожалуйста Dur var. Bakayım ben. Ve Ay yürek yürek. Ah, yüreğim sanctı. Oh. Oy yüreğim sanctı. Oh. Hoş ya. Ulan münema koşacağız ya. Ulay mını mını mını kuzlar ya kara mını mını. Assalam ana. Suluğum ana. Ana kurdi. Yorazan ala. Agar man yutsam man şart beraman, agar siz yutsangiz shart bermaysiz. Kerakdan boshlanib bo'ladimi? Ya, ko'tlik qilmangda, jonim. Shartmi shart? E mayli qo'y. Chingiz aka, kattakon rahmat. Voy! sizni orqangiz bo'ldi to'xtab turing podarka bergan hozir rahmat aytaman chilg'iz aka конкретно boshimni egib egib egib egib egib egib aytaman eg poselnik eg